mi amor ha muerto porque ya lo lloro. Mi amor va muriendo, no te quiero, no te siento, hoy te odio, ya no me importa, es un juego, nuestra canción fue perfecto. Te amo, no. muchas más. Nosotros dos seremos felices. cantar. No.